Halo guys, balik lagi ke channel gue Black Suit Gaming. Kali ini gue mau buat video nge-view Swipon sama ngegacha lagi. Gue masih penasaran. Kemarin gue 11 ribu gold dapat dua kuning doang anjing. <laughs> Parah banget. Gila cuma dua kuning, Bro. Aduh, gue masih penasaran banget. Ya lumayan lah, gue seminggu ini dapat 8.200-an gold ininya kerja keras banget makanya mudah-mudahan gue beruntung kali ini kita coba lagi jangan menyerah lah pokoknya oke simak terus videonya kalau gue beruntung kali ini lu like komen sama lu subscribe oke Oke, kita udah di camp sekarang. Kita langsung aja. Ini langsung gua kelarin aja lah. Kita ambil dulu barangnya. Eh, salah. gue kemarin dapat buat uh, eh, views Wipon ini sampai sampai 10 kostum sih ngecraft. Cuma kalau kalau apa sih namanya kalau kostum yang bajunya waduh kalau sampai 10 kelamaan itu aja udah dua minggu dua minggu gue buat sampai 5 begitu itu modalnya udah banyak banget mau kemana nih kita lihat dulu udah 8200 kita mending ke uh, nge-fuse weapon dulu aja ya weaponnya ada 5 nge-fuse kostumnya armor Mudah-mudahan beruntung ya kan. Oke. Ngopi dulu. Soalnya kalau sampai nggak ada yang jadi nih, <laughs> nyesek banget anjing. satu kita coba lagi ayo udah, ya ampun kita coba lagi apa gua bilang jadi ya kan aduh ya pokoknya lu kalau lu mau buat kostum begini lu ngekraf dah, lu sabar lu lu cari-cari nih di apa sih namanya di market lu cari-cari di market sampai apa sih namanya sampai uh, yang jual ininya nih yang jual yang jual materialnya wah udah habis semua gila orang pada berburu ya kan tuh Keren nggak tuh? Aduh, jadi juga ini kostum ya kan? Sisa kostumnya ntar gue buat di karakter gue yang satunya yang archer gue. Ntar gue buat lagi di situ. Mudah-mudahan gue hoki lagi. Oke, ini udah mantap ini ya kan. Tinggal ngegacanya aja ini. Kalau ngegacanya kayak kemarin sih busuk banget sih, gila sih. Berdoa dulu. Oke lah, langsung satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, empat, oh biru, delapan, aduh, sembilan, sepuluh. Oke, kita langsung. cebret Oke, coba lagi. Ayo dong, jangan sampai kayak kemarin ya kan. Aduh, lumayan lah. Ayo kakak. Waduh. Waduh. Waduh. Cuy, mana ini cuy? Nah. Stop dulu, stop, stop, stop, stop, stop. Oke, kalau udah kayak gitu kita lihat dulu. Aduh, lima makanan makanan ini ya. makanan apa namanya? makanan BS coba lagi masa nggak dapat yang orange sini ungu lagi hmm. Kraska Wipon kayak gitu ya eh nggak usah Kraska Wipon lah yang ungu eh yang ungu yang cocok dapat yang ini udah ada ini mah buat mending buat warrior gua ya kan yang mending gua jual yang ini mah nah ada peningkatan tuh tadi tuh tadi cuma satu sekarang di Verto yang blue jangan-jangan orange sekarang nih gue mau pindah ke tempat yang kayak kepala armor kayak gitu-gitu males soalnya lagi butuh ini banget nih yang orange ada yang jual mahal banget sampai 600 Ini dong. Aduh. bah ini kagak muncul-muncul lagi di <laughs> aduh warna ungu lagi nah ah kuning lagi tiga aja ya kan Ayolah. Ayo sekatu. Wah, kalau sampai nah. Ya, elah ungu lagi. Eh. Ini lagi. Gila. Coba lagi satu dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kita gas lagi. Ayolah, masa yang orange satu-satu kagak ada sih sedih banget udah dua minggu begini Waduh coy, <laughs> bagaimana ini coy? Tapi anjing sih. Ada yang 2000 doang udah dapat yang ulti, ultimate ini ya. Uh, longbow. Yang oranye, bangsat tuh. <laughs> wah ini kalau dapat kuning atau apa nih langsung pindah aja deh nih kayaknya ungu lagi ungu lagi Ayolah. Ya ampun kuning lagi. Gila. Hmm. Kita coba yang second weapon dah. Siapa tahu di sini yang dapat Ayo. Ungu juga. Ayo dong, oren. Oren. Gak mau, bro. Gak dikasih. Waduh. Mantap, inilah yang ditunggu-tunggu. Anjing. Lu kenyang gue susah. Aduh. Ya. Ampas, ampas. ayo yang terakhir aduh udah habis <laughs> sedih banget sedih anjing ini kita coba kaki lah biar ngepas ngepasin aja lah siapa tahu di sini nggak mau juga ya sudah lah ya mau kayak gimana ya nol Dapatnya cuma ungu sama kuning 5 doang. Aduh. Pusing pala begini mah. Ngumpulin lagi. Hmm. Ya udah bro, segitu aja video dari gua kurang beruntung lagi hari ini cuman gue dapat yang ini nih Lipet, lipet tolong sword yang ini ini kayaknya gue mau jual atau gue kasih makan bea aja nih kayaknya nih. Black Spiritnya nih udah mulai rakus udah mulai rakus banget hmm, hmm, kasih makan lu terus satu dua oh tiga aja udah lumayan eh tangan udah level 130 itu gua black spirit gua oke segitu dulu video gua. dari gua untung ya untungnya sih gua jadi kostum ini sih <laughs> jadi nggak terlalu nyakit nggak terlalu nyesek ya kan udah ada ininya apa sih namanya CP gue juga naikin jadinya lumayan udah 3458 tinggal nyari 142 CP lagi jadi 3600 udah lumayan banget sih besok gue mau buat video nge tips supaya cepat lu CP minimal lu 3100 lah 3100 tuh bisa lalu dua minggu tiga minggu lah soalnya gue main ini dari tanggal 30 Oktober aja ini udah sebulan lebih dikit aja udah kayak begini karakter gue ini belum ada oren kalau ada oren waduh nggak tahu dah masalahnya kan gue kan free player ya jadinya kalau gue mau ngemodalin mau modalin uh, silver waduh bisa diomelin bini gue, bro <laughs> kecuali Sultan geserin gitu kan yang duitnya kagak ada serinya ya sudahlah lupakan aja jangan terlalu banyak berharap lah mau jadi rank 1 kalau main kayak gini oke segitu dulu video dari gua uh, semoga teman-teman yang lain kalau nggak gacha lebih hoki dari gua nih udah gua udah dua minggu kayak begini terus udah berarti udah hampir 20 ribu 20 ribu 20 ribu gold gacha dapatnya beginian terus tapi ada peningkatan sih kemarin sebelas ribu cuma dapat dua sekarang udah lumayan udah banyak Oke, segitu dua video dari gue. Mudahan kalian suka sama video dari gue. Jangan lupa like, comment, sama subscribe-nya. Oke, sampai ketemu next video.